Sziasztok! Új Sonic videót láthattok. Tudjátok miért? Azért. Attól beszél maga, a hangos. Mert uh, eh, izi, hát azért már. Itt mentettünk gyerekek, ennél. 59 linksnél. És itt mondtam azt, hogy ah, elkészítjük. Most már hagyd ki a titkos párt, légy. Itt lesz, mindjárt. Itt lesz jobb. Na. Titkos fos. Gyors rugókban már eltűnik. Ó, gyorsan. Aj, gyerekek, már megint ez a rohadt titkos izé. Ne már! Menjél már innen! Tudom, hogy hova. Az éppen aztán jobbra, aztán balra. Jobbra. Balra. Balra. Jobbra. Közép. Milyen 13? Annyi kell még, hogy a kis... Mi? Ma megint diszlike -a. Abban hatom ide meg. Hát nem. Egyszer. Nem, ma mert, mert vége van. Fucking vége van. Hát gyerekek, ma megint az egyik elő. Itt a mentés. Szép kis mentés. Epöt. Csaj. Csajok. És rohadtul röpülünk szép. Azt mondják, hogy ez a fiúka rohadtul geci sem. Szóval ez a Nonik. Ami a picsában Azt hiszem valami Albert. Valami Albert Csics a neve. Albert és... Albert uh, Csics a neve. De mondom Albert Csics Sonic neve. Még az a neve, hogy hallottam Wikipédián. <laughs> Ó, osztály fel gyorsan. Ó, itt jön fel a kurva fasz víz. Gyertek! Gyorsan. Így. Aztán basszatok ide. Így. Aztán így. Aztán így. És aztán pedig. Bazd! Do! Effet nem áll! Visszaestem effort. Fú, bazd meg. De mi? Mit csinálsz? Sonic? Tails? Vagy mi a fasz? De most minek? Mi? Leföltük. GG, átmentük a vizes részen. Hosszátok meg ezt a fos. f -t. Kurva könnyű. F-t. F-t. Mondom f -t. Mondom izé! Ez az, sikerült. És az elmenti az összest. Hogy csináltam? Jaj! Jaj, csezd meg! Miért van ennyi pálya fele? Teljesítettük neki adóját százalékát. Ma megint ezt a rohadt izét. És itt Ádám mit kell? はい。なんで、hát hát- hát de segíts már, te Ádám szünet! Közben át is jutottunk itt. Itt lesz a kibaszott boss. Effet. De jó, nem ott mentettem, ahol leesik a föld. Effet. Ah, na, ahogy küzdjük a vizet. Hát hogy olyan is van, hülye. vagy? Ő egy hülye. De mit csinálsz? Hát ennyire veszítem, hogy csak egy kicsit a vizet. Azt sem tudom, hogy ez milyen mérgező, vagy mi a picsa. Várja. Várja. Nem jó. Így valahogy. hét, basz meg, nyolc. Már csak a nyolcadik kell. Oh, yes! gyerek sikerült! Get out. Effort. Who's this Arnold Schwarzenegger? F5. I'll be back. G, G, G, G, G, G. I'll, I'll be back. Sziasztok gyerekek! Lefőtt. Jó helyen mentettem. Jaj, nem erre! Nem erre jövök, mert itt van egy hülye. F8. Oda! Azaz! Büdös letkes. Fasz Remélem, hogy erre nem pont a víz van. Haj! Gyere! Te büdös! Tetszik! Nekem jött ez! éppen ezt nem töltöm föl, bele is állítom. 7 perc, jéma! Meg csak 10 érmém van. Nem töltöm föl, komolyan mondom. Komolyan mondom, sajnálom. Mit csinálsz? Mély estében a, a kibaszott fófba. Jaj, ne víz! Jaj, tudjátok mennyire utálom. Ahogy lesz. Nem estem le. Sőt, effőt. Nem annyira nehéz. Van ebbe boss? Ha? Van ebbe boss? Mert akkor mentek. is vittünk! Ezt már is köszönök itt tőletek 8 percnél. Kivittük de ezt. Effőt. Majd itt fogjuk folytatni a következő videóba, csak ma idő annyi nincsen, hogy már befejezzem ezt a karát, és már már 8 percet vagyok. Nagyon hülye helyre megyek. Não apoiar a casa também. A casa tá ficando na canha solta, né? Filhotes. Patsio. Ah, esqueci, né? Que tomando uma tela. Nossa, tô falando coisa e Super Mario Bros. Chicago. Aí, tô batendo. Oh. this for them. Nem bírok! Anyád picsáját, hogy itt is vannak túlélők. Persze, meghiszülök. nincs! Másod itt rohadtul nincs. Már 9 perc, ezt nem töltöm fel. De figyelj azok, azokra, azokra át kell Jó, majd ezzel folytatjuk a következő részbe itt már, is levittem. El is köszönök. Apa. F5.